E galera, o jogo tá sensacional, né? Dispensa, dispensa de novo. Errei. Fala galera, beleza? Bem-vindo mais uma vez ao canal City Games. Eu sou o Will e hoje eu trago para vocês o sétimo episódio da série de The Last of Us 2, The Last of Us Parte 2, da forma que vocês acharem melhor. O jogo tá sensacional, é, dispensa comentários. Ah, nos episódios anteriores aí a gente teve muitas, muita ação, né? Pela primeira vez a gente encontrou bastante humanos no cenário e tem bastante mesmo. A inteligência artificial tá bem melhorada, melhoraram bastante a, inteligência artificial. E no modo, a gente tá jogando no modo normal e mostra um pouco que o jogo é difícil. A gente tá muito acostumado com o normal dos outros jogos ser mais ou menos fácil, esse não. Esse normal já é um pouquinho mais difícil, para quem conhece de fato. Uh, no último episódio, então, a gente teve ali a. A gente está tentando chegar na, na rede de TV, na central de, de rede de TV, para encontrar uma pessoa que supostamente a Ellie conhece. É, então a gente acabou de, de, passar pela parte dos humanos e, né, sem muita história, vamos pro jogo. A gente até encontrou, galera, a o, o Tommy fez algumas... Aí, Dina. Uhum. Chama. Ele conversou com alguns caras ali, integrantes da WL. Me dá a mão. E deixou os caras. Cadê? Matou os dois, né? Teve um interrogatório. Essa era a palavra que estava buscando. Aí, aquele prédio redondo. Parece a estação de TV do seu mapa. Parece. Bora. Bora. Não sei como ia ter conseguido isso, Ai, ah, merda! Que porra foi essa? Foi pra uma armadilha. Uma o quê? Armadilhas explosivas. Toma cuidado onde pisa. Caraca. Eu não vi, mas o cara foi... velhas armadilhas no estilo Bill. Deixando aqui, vamos entrar aqui fora. Aqui, ó. Eu acho que não dá pra desarmar. Não dá pra mais uma carta candelabra. essa era a solução mesmo, chamar eles pra... Pra cá não tem nada. Acho que a gente tem que descer. É, o cenário tá muito grande, né? Deixa eu ver Onde você vai? Só um segundo. Onde tem escada? alguma coisa, né? Ninguém coloca mais cada porra. Que isso? Quem tem menos de 18, anos, 18 anos fecha os olhos aí. Olha cicatriz ainda. E mais 4 horas do plano. Acho que não tem mais nada. Tem lobos? Não vejo nenhum, mas não dá pra saber. Cara, esse mar tá muito grande. Ah, Ellie? Porra. Eu tô bem. Bora. Que isso? Hum acho que campanha, sei Essa é Paulinha. E se não tiver mais lá quando a gente chegar? Eu não quero pensar nisso agora. A gente devia botar umas armadilhas dessas perto de Jackson. Pode ser uma boa para enfrentar as hortas. É, seria uma boa solução. Mas aí a gente ia explodir alguns retardatários. A gente bota placas alertando. E se não souberem ler? A gente desenha. Tipo, um pé tropeçando num fio e aí um fogo grandão. <laughs> Aposto que eu construo. eu te adoro. Eu quero por escrito. Eu conheci um cara, amigo do Joel, que botou armadilha numa cidade toda. Como que pessoa andava? Era só ele. Pera, ele morava sozinho na cidade toda? Ele não confiava nas pessoas. Que triste. Sobreviveu sim. A vida não abriu a escolha obrigatória entre sobreviver e ficar muito dinheiro. Mas chega a ser um risco, né? Você se arrisca é mais morando sozinho. Tipo, e se ele se machucasse? E se ficasse doente? E se outra pessoa ficasse doente ou machucada? Aí você Aí, Olha, Quem você acha que é? Uh, alguém querendo que a gente sinta o amor dela. Acha que ela tem a ver com os lobos? Eu não sei. É bizarro pra caralho. Essa história tá bem complexa, hein? Tá. Ah, puta merda. Foram todos alvejados. Os cavalos. olha. É do Tommy. É. Os infectados sacanearam esse aqui. Opa, do Tommy. Você tá bem? Tô, desculpa. É só um cheiro. Ah. Tá bom. Ele deve ter fugido a pé. Você tá bem pra continuar? Tô, tô bem sim. Sério. Será que eu tô infectada? É. Como essa cidade ficou tão destruída? Boston não era assim, era? Não rolou uma guerra civil total em Boston. Os vagalumes nunca resistiram a esse ponto. Não tô vendendo né? Não. Mas melhor não contar com a sorte. Tá vendo a estação de TV? Tô. É por ali. Subindo. Uou. Mais corpos. Corpos baleados. Tome com certeza veio por aqui. Será que a gente vai jogar com fome? Bora tentar por aí. Aqui é não dá pra passar. Para! Nossa. Armadilha. Valeu. Isso, quase. Eu não vi, hein? Estão em todo lugar. Deve ser pros infectados. Mesmo assim. É, bora tomar cuidado. coisa pra gente pegar aqui. Tá Nada aqui. Nada nos armários. Nada aqui também. Ah, legal, tem uma mesa, uma bancada, aquela mesada, uma bancada aqui pra gente fazer algumas melhorias. Capacidade já, já fiz, mira seis vezes, habilidade, cadência de tiro, foice, capacidade, recarga, show, não, peraí, é o que eu fiz é, estabilidade, crescente de uma mira telescópica que pode ser usada pressionando, beleza. O foco aqui é não desperdiçar munição. Aí sim. Caraca. Show. Bom, acho que aqui a gente... Deixa eu consigo melhorar. coice, capacidade já fiz. Encaixe compensador para reduzir o custo da arma, precisamos de 25% menos 2. Tá. Essa é uma arma que a gente usa bastante, então vou aproveitar e vou fazer. Caraca, ela manja muito essa mina. Caraca, imagina tanto que a gente vai conseguir melhorar as armas ainda peça aqui. Ah, melhorou bem. Eles cobriram mesmo a área. Não deve passar muita gente aqui com tudo isso. Pelo menos isso, né? Esse mato todo tá me deixando nervosa. É, tá ficando difícil de enxergar. Você até consegue chegar a alguns lugares. Vai servir. É, já vi o Joel fazer isso. Mais disso. Huh. Será que a gente praticamente mal nem jogou com o Joel, né? A gente andou um pouco a cavalo com o Joel só praticamente. Será que a gente vai voltar a jogar com ele. Porque tem uma história um pouco mal resolvida, né? Entre a ela e ele. A Maria perguntou, teve algumas... Tem uma porta aqui, né? alguma coisa por aqui. Uma carta. b Bizarreba. Bizarrebra. Nossa senhora. Bizarro. Bizarro não, Deixa eu ver se tem alguma coisa naquela porta. Acho que ela tá trancada. Caraca. A música tá mudando. Você tá bem? Tô. Tô. Ah. É... 184 suplementos. Ah, cara, eu não sei. A senha desse cofre eu não imagino qual seja. Ah, vamos ver se a gente acha alguma coisa na loja. Estou procurando coisa. Então, a gente tem aqui. Se a gente não achar, paciência, galera. Aqui é o banheiro. Para se divertir, ligue para o Stark. 555206 555 será que é isso? Eu vou tentar essa, mas eu acredito que não seja aqui em cima não tem nada é. É, acho que não vai ser, eu vou ver se tem alguma coisa no meu inventário rabiscos, isso aqui não tem nada a ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Com falta de paz. Ah, nada. Geral, eu não vou arriscar porque eu não lembro de ter pegado nada de parada explícito, né? Muito explícito com relação 555, 023. Opa, alguma coisa aqui, ó. Yeah. M, não se esqueça de levar o envelope ao banco antes da manhã da segunda. A combinação são os últimos seis dígitos do número da Estácio. Station. Acho que assim fica fácil para você lembrar. Os últimos meia cinco cinco cinco zero um tá vendo? 655501. Meia cinco cinco meia cinco meia cinco cinco cinco 50 Acho que é isso. Errei. Nada. Eu que vacilei. Já apertei botão errado. Meia cinco cinco cinco zero um. Meia cinco cinco cinco zero um. 5, 5, 5, 0, 1, tá certo. Eu, eu fiz a ordem diferente. da última vez invertendo a ordem, tá? Vamos lá. segunda. A combinação são os últimos seis dígitos do número da estatal, acho que assim fica mais fácil. Ah, que na realidade, faltam dois números ali, né? Agora que eu entendi, faltam dois números. Talvez então, a gente ache aqui. Aqui, ó. É isso mesmo. É, 5501 550133. Agora vai. funcionou. Funcionou. Opa, a gente tá cheio aqui, tudo cheio. Pegando esse tempo aqui porque a gente tá cheio de munição. Ah, não, beleza. Vambora, vambora. Não perdemos tempo, mas enfim. Se a gente não soubesse. Não sei que aqui tem algumas coisas pra cá. Başka bir şey Caramba. Caraca. Cadê? Deixa eu achar. Onde está o o gatilho? Eu não tô achando. Acho que está o AC4, a Claymore. Vou tirar ali, vamos ver se vai funcionar. Caramba, muito perto, ainda tomei dano. Burro, dá zero pra ele. Bom. Eu vou usar e vou buscar lá, aquela que eu deixei lá atrás. aqui. Eu vou buscar essa prova aqui atrás. Ela está... Ah, não é aqui, peraí, tá? Só vai pular. Ali é a estação de TV. Caraca, meu, tá cheio desses negócios. A gente não consegue subir. Caraca, meu. Não consigo enxergar onde está a Claymore. Saco. Deixa eu ver, uma garrafa ali. Tá uma garrafa. Né? tô gastando com munição. Nossa. Merda. Nossa. Fica aí embaixo. Tem armadilhas na escada. Dá pra detonar? Não aqui. É. Eu tenho que fazer um esquema aqui, peraí. Deixa eu na mão. Não. E agora, o que a gente faz? A gente vai ter que ir por ali. É só acertar, né? A gente não tá sendo lá muito sutil. Talvez a Lia venha até nós. É, ou talvez estejam esperando como emboscada. Ah, eu preciso entrar lá. Ali. Cuidado. trancada? Ainda não. O grifo. Uma ferramenta aqui. Assim. pra cá, acho que não tem entrada nenhuma. Mas eu acho que já sei o que tem que fazer. Agora, agora ela pula. tá tenso o negócio agora. Né? Porra. Ai, brutal. Foi o túmulo? Bora entrar logo. Ah, ah tô cheio, mano. Né? É, é que flash. Deixa eu entrar. por ali, tem uma coisa ali. Né? Chegamos. Estamos dentro. Cuidado. Machadinho. Machado é mais letal. Não, é um machadinho não, um belo de machado. Será que ela vai encontrar o túnel? Isso não foi mesmo o Tommy. Quem fez sei lá. Mas é um recado. Acabou de acontecer. Tá Espero que não. Mas fica de olho aberto. espaço grande, mano. Né? je vais A gente tem que vasculhar tudo. Eu quero achar a Lia. Uhum. O que é isso aí? Achei que fosse a Abby. Acho que o universo queria mesmo matar ela, né? Ela não tem nada. É WLF, né? rádio ali, será? Seis, aqui é o dois, na escuta? Seis, responde, câmbio. Gina. Hum. São todos eles. Não, pera. Fica perto de Jackson, né? Olha esses sorrisos, porra. de apoio Índia a caminho da estação. Repetindo, Índia a caminho. Campo. Melhor a gente vazar. Bom, ela morreu. Como você tá? Tô puta que a gente não falou com ela. Pois é. Mas ela não machucou, John. Teria sido bem pesado fazer ela desembuchar. Ela viajou por um bom pedaço pra torturar ele. Não ligo se foi ela que usou o taco ou não. Saquei. Bora achar algum lugar pra ficar? Dar uma olhada nas coisas dali? Claro. Vamos mais pra dentro da cidade. Encontrar um prédio pra gente ficar. Ainda pode ter cicatrizes na área. Se cuidem. Como a gente vai sair daqui? Alguém vai pro rádio e comunica isso já. Ah! Womb. Vamos nessa. Bloco uma entrada. Esporas à frente. Máscara. Tá. Tem alguma coisa aqui. Não tem nada. gente não pode parar. pegaram a gente. Eu sei. Jogador Caçadores, cuidado. Fraquei quem está com Os cicatrizes massacraram uma equipe toda. Era melhor só deixá-las aqui para os infectados. vindo pra cima de mim. Beleza. Eu acho que a estratégia funcionou. Vou dar conta disso aqui. Ah! <laughs> Sabe ou coisa parecida com isso? Baiacus têm esporos ácidos. Mas pelo som não parece um baiacu. Seja lá que porra estejam enfrentando, melhor deixar se matarem. Instalador morto. Assim tá que eu gosto. Qual o plano? Tem outra escada ali. Como a gente chega é, nela? física da corda é animal, né? o suficiente. Então, é para depois. Obrigado. Vai servir. camuflado esse A escada quebrou. Porra. boa ideia. Outro truque! Bora sair daqui! Não! tá dando quase uma hora de vídeo aqui. Como sempre, a gente sempre vai tentar manter episódios aí em torno de uma hora. E tá bem bacana. A gente vai encontrar um, inimigo novo aqui. É, não sei se é igual o Baiacu do primeiro, The Last of Us, mas é, parece que ele é bem mais difícil que o primeiro. Antes de mais nada, agradeço mais uma vez. Antes de mais nada, de novo é fogo, né? Mas assim, agradeço novamente vocês aqui no canal. É, espero que vocês estejam curtindo bastante o vídeo, é, a série que a gente vem trazendo e em breve a gente volta com mais novo episódio, beleza? Então fiquem com Deus, valeu e fui!